Saluton. Che vi farta so dio? Mi farta sbone? Mi promenas ala parco. Ala Flavio parco facte? Ci arco dio estas di mancio kai citio estas la lasta tago de feriumado por mi char morgo comencijas la nova universitata semestro kai mi havas esperon che citiu nova iaro 2021 estu pli facile el tenebla o la antavo iaro. Do. Mi nun salutas vin. Resto con ni. Con meditu con ni. Dankon. saluton kai venon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro kiu venas el parolado alla sepa congresso en Antwerpeno kiu okazis en la jaro 1901. Mi estas je pagio quartcent quar. Kiel sur bastono plantita enteron Novai brancioi cae folioi ne povis nature cresci surgi, sed devis esti constante sculptatai cae agluatai, sen existus tiu eraro, cium correcti oni bedaurinde ne povis, vola pyc neniam pereus, cae ni ciui nun versaine parolus vola Sed, tiu bedaurinde eraro, cium causis ne manco de talento cae de laboremezzo, sed nur tro rapida publicigo de la lingvo, sen suffice matura il provado, tiu eraro, cium pereigis vola pycon, neniel malgrandigas la meritoin de gi autoro, ciu, la unua, potenze scuis la mondon por nia ideo. La granda e merito de Schleier e la internazi lingua historio neniam peros. Carai, vi povas surpresigi che mi electis odiau el tiron ciu eh, iu sense glorigas la fundinton de Volapuco kiu estis la unua rivalo de Esperanto en la batalkampo de la internacia planlingvo. La punto estas ke Zamenhof rekonis la merito en de Schleier, la fondinto, la iniciatoro de Volapuco, ech se estis eraroi. Char eraroi estas beno, ili indicas al ni la maljustan voion, tiel che ni povas spari nian tempon, cae ne promeni sur tiu maljusta voio. Cae do, pro tio, ni devas bonvenigi eraroin, cae ne forgesi pre ili, ne pretratenti ilin. Estas la nura maniero por compreni quie trovigas la giusta voio, quia maniere adaptigi por atingi nian celon, cae fine por lerni kai pli bonigi. Do mi pensas che citiu aliro qui un Zamenhof havis en 1901 rilate al signor Schleier povas ancora instiginin nin cun mediti. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.